أهلا وسهلا بكم اليوم معنا لعبة بثيمة باردة جدا إذا كنت من محبي الكيرم فإن هذه اللعبة ستعجبك جدا لعبة Ice Cool هي عبارة عن لعبة مطاردة وخفة يد تقوم من خلالها بلعب دور البطريق في مدرسة الجليد وتستخدم مهارتك في التزلج للانتقال بين الصفوف وتجميع الأسماك خلونا نتعلم طريقة لعبها طريقة الإعداد لهذه اللعبة سهلة وممتعة جدا فبمجرد فتح الصندوق تجد خمسة صناديق مرقمة من واحد إلى خمسة تقوم بصفها بهذه الطريقة لتشكيل حلبة التزلج ثم تقوم بتثبيتها عن طريق وضع الأسماك البيضاء الأربعة في الأماكن المخصصة لها التي تحمل هذه العلامة والغرض منها تثبيت الصناديق بحيث لا تتزحزح الحلبة أثناء اللعب ثم يقوم كل لاعب باختيار لون من ألوان البطاريق الأربعة ويأخذ معه مجموعة الأسماك الخاصة به ودمية البطريق والبطاقة الشخصية الخاصة به ثم تقوم بخلط أوراق اللعب التي تحمل الأرقام من واحد إلى ثلاثة ويفوز باللعبة الشخص الذي يجمع أكبر عدد من هذه النقاط تضع بعدها هذه المجموعة في مكان مجاور من الحلبة في كل جولة من هذه اللعبة يتم اختيار لاعب واحد ليكون الكاتشر أي الشخص الذي يطارد باقي اللاعبين وعلى باقي اللاعبين الهروب من هذا الشخص عن طريق تفادي الاصطدام بدميته في بداية كل دور يتم اختيار اللاعب المطارد ويضع ذلك اللاعب بطريقة في منتصف غرفة المطبخ بينما يقوم باقي اللاعبين بوضع الأسماك الخاصة بهم عند المداخل الموضحة بهذا الرمز ثم يبدأ أحد الهاربين بوضع بطريقه في منتصف الدائرة الحمراء ويقوم بضرب أو نقر بطريقه في أي اتجاه والهدف هو أن يدخل عبر البوابات التي تحمل السمكة الخاصة به وبمجرد أن يفعل ذلك فإنه يأخذ تلك السمكة ويسحب بطاقة واحدة من المجموعة يسمح لكل لاعب بضربة واحدة في دوره ابتداء من الدائرة الحمراء ويقوم بنقر لاعبه أو بطريقه في أي اتجاه وبعد أن ينتهي جميع اللاعبين من ذلك يأتي دور اللاعب المطارد الذي بدوره سيحاول أن يضرب باقي البطاريق عن طريق الاصطدام بهم وفي حال نجح في فعل ذلك فإنه يأخذ البطاقة الشخصية من اللاعب المضروب ثم تستمر اللعبة بشكل طبيعي أي أن اللاعب الذي خسر بطاقته الشخصية يستمر في لعب دوره بشكل طبيعي وتستمر اللعبة بهذه الطريقة يلعب جميع اللاعبين دورهم ثم يأتي دور المطارد ثم تستمر بهذا الشكل وتنتهي اللعبة بواحدة من طريقتين إما أن ينجح أحد الهاربين بجمع الأسماك الثلاثة الخاصة به أو أن ينجح المطارد بالاصطدام بجميع اللاعبين وأخذ البطاقات الشخصية الخاصة بهم في نهاية كل جولة يأخذ كل لاعب بطاقة من المجموعة على حسب عدد البطاقات الشخصية في حوزته ثم ينتقل دور المطارد إلى لاعب آخر ونعيد الكرة وتنتهي اللعبة عندما يقوم جميع اللاعبين بلعب دور المطارد مرة واحدة وبعد الانتهاء من جميع الجولات يقوم اللاعبون باحتساب النقاط لديهم عن طريق البطاقات التي قاموا بجمعها ويفوز صاحب الرقم الأكبر من القوانين التي يجب معرفتها أثناء اللعب هو أنه في حال كان البطريق يقف في زاوية الغرفة فإنه يسمح لك بتحريكه باتجاه الخط الأحمر حتى يتسنى لك أن تضرب البطريق في حال قفز أحد البطاريق من فوق الجدار فإنه لا يأخذ السمكة الموجودة عند المدخل ولكن تظل هذه الضربة قانونية ويمكنك فعلها عن طريق نقر آه، رأس البطريق بقوة باتجاه الأرض وبالتالي يقفز من فوق الجدران أما في حال علق أحد البطاريق بين بابين فإنك تختار الغرفة التي يميل إليها جسم البطريق وتضعه باتجاه الخط الأحمر أما إذا كنت تلعب مع واحد بطل كمال أجسام وقام بضرب البطريق وإخراجه خارج الحلبة نهائيا فإن البطريق يعود إلى مكانه الأصلي وينتهي دور ذلك اللاعب وللمعلومة فإذا كان بحوزتك بطاقتين من فئة الرقم واحد فإنه يمكنك الكشف عنهما في دورك لتقوم بنقر بطريقك مرة أخرى على التوالي وعليك أن تضع البطاقتين مكشوفتين بحيث لا تستخدمهما مرة أخرى في جولات قادمة وحتى مع استخدامك لهذه الميزة في بطاقات رقم واحد فإن هذه تظل نقاط ستحسب في رصيدك مع نهاية اللعبة أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو وأن قوانين اللعبة كانت واضحة جدا طبعا حتى تتعود على النقر والضرب بطريقة صحيحة فإنك تحتاج إلى فترة من التدريب وبعدها ستستطيع الانتقال لثلاث غرف مختلفة بضربة واحدة فقط إذا حبيتوا اللعبة وأنتم من سكان سلطنة عمان يمكنك آه، دخول لحساب Oman Board Games في الانستغرام وطلب هذه اللعبة ولديهم تشكيلة أخرى منوعة من الألعاب وبأسعار تنافسية جدا شكرا جزيلا لكم على المتابعة وإلى اللقاء